let's win it out. We have nothing to lose. Uh, a little bit about loss it's the BO5, so it's a lot about adaptation. Try best, okay? Try best. Mm -hmm. Do best. Okay. Uh, don't think about tomorrow. Don't think about loud. Just focus to lose. Okay, today. Yeah. Yeah. You can do. Let's go. No três, golpei! Um, dois, três, golpei! You too. You too. Since first minute. Since draft. Since now. Since now. A Laude já tá esperando e agora tá na hora de penholos passarem. Vamos com a gente porque tá valendo! Eles podiam pensar que a gente tava ali e a gente sabia deles também. Uhum. Produz exatamente a mesma coisa em Scream, sexta. We are reticent. We are reticent. We understand. Yeah. So do the same. not. so, so what? So tudo <laughs> sendo. <laughs> É. We, we like Aurelian? In this case, yeah. 2 a 0. Mano. Have been fun? a lot. I really wanted to play this, you know, like 3 months. 3 months. That's all. Well, we already choose the book. Keep focus, okay? what they can do, about, about what they can do. Like, when we make a play, we need to know enemy intention too, you know? Let's finish now, okay guys? Yeah. É. Let's not lose focus. 100% focus, hein? No 3, gol bem! 1, 2, 3, gol bem! Os grandes vêm pra garantir a vitória, temos uma Série sim. I was looking, but but why you you didn't think about what you have to do? Don't lose confidence. Yeah. yeah, I think we hurried too much to finish, you know. We wanted to kill them and just GG. Organize like my job, your job, your job. We are winning still. It made a mistake. Now we should get with this. Vamos, go, guys. Let's go. Let's go. Fight. Last game. We are better. Let's go. Way better. Let's go, hein? Eh? Com força, hein? Uhum. Vai, todo mundo então. No 3, OP! 1, 2, 3, OP! Essa final de chave inferior pode entregar pra gente o reverse sweep monstruoso da equipe da Lance. E o Okin vencer vai pra grande final. Dois abates pro Netuno. Foi muito bom valor. Tem história acontecendo aqui. Olha lá, olha o Olo, tá o Olo rasgando. Mas não vai ter milagre certo. A Big Game progride consegue Não era pra ser assim, cara. Nice, nice. Let's win ó. Can we win? Não, não, não, não. Tava, cara, tava uma série muito fácil. Por que que... Acho que foi esse problema. Acho que o terceiro jogo a gente relaxou. Eu Tudo acho. bem, beleza. Terceiro jogo relaxamos, total. Tava muito bom o jogo pra gente. A gente... Let's go! Any Feels Stay Here. Mas... É, é Tibers da Zona Leste. Tibers de é Juliette. Cláudio contra Pen valendo muita coisa. Gostei. Gostei. Fazer um treinozinho rápido de cada dos outros Olha quem, game, Grande torcida, hype lá em cima. You think they know about who they are? No. They should know who they are. Fine. No, who is enemy? Mm. Who am I? I will. Acho que pela primeira vez a PEN vai chegar nesse confronto sem ser favorito, né? Como underdog. Já tomei reverso suí, já tomei o jogo perfeito, o que eu vou aprontar nessa final? Eu acho que a PEN tem que correr muito. A PEN mostrou muita coisa pra Loud. A Loud acho que quem tá como favorito. Eu sei que o nosso time é capaz, todo mundo tá jogando muito bem, tá muito unido, então... I'll be tempted, cara. Pô, olha a final da, da T1 contra a Eu sou desses que acho que a magia pode impactar. A ah, PEN parece estar tá com a magia, velho. Aqui tem mais, gente. Aqui tem mais. Não vai ser 3 0 Lunático. 3x2 PEN. Lúcido. 3x1 Loud. Possibilidade de tudo nessa série. 3x2 Loud. Loud 3x2. 3x1 Loud. 3 Loud 2 PEN. Every single one of you worked so hard and you deserve to be in the final. You know? You deserve to be here. So now just enjoy. We have nothing to lose. Pressure is on them, they are favorites. We should just play our game and be happy, you know, and try to outplay them, outsmart them, and play light. Enjoy being on stage and having the fans and being in such a decisive moment, you know? Just enjoy it. And If we manage to be on our 100%, we will win. Eliminar a fase de pontos, 14 barra 4. Mano, o que que tá acontecendo? Isto é crise. Por mais que não esteja bem, o time vai encaixar e a gente vai ser campeão. Eu acredito sempre. Quem ganhou do líder ontem e ganhou do líder hoje. Eu acho que eu posso finalmente falar que é o fim da crise. You know Guardiola. I feel like I have Holland. Who is that, Weiser? No, Vivo. <laughs> Finalmente. Yeah. yeah. Chicken Dong is always stable for us. Mas o Kaká jogou três segundos depois, Foi o gênio do jogo, mano. Ele Deus então, quem?